Гэртээ байх хугацаанд та зөндөө олон юм хийж болно. Одоо өнөөдөр Дөлмаа News энэ талаар мэдээлнэ. Сэмэно Дөлмаа мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өнгөрсөн өвөл Дулмаа News анх удаа мэдээлэл хийжсэн бол энэ удаа жилийн дараа Дулмаа News хоёр дахь удаа мэдээлэл хийх гэж байна. Шалтгаан юу вэ гэвэл гэрте карантинд байгаа учраас. За тэгэхэд энэ цаг үед хүмүүс дасгал хөдөлгөөнөөр хоол ундаар ариун цэврээр өөрсдийнх нь дархлааг сайжруулахыг хичээж байгаа. Сошиал орчинд сонин хачин хэрэгтэй, үзүүштэй, инээштэй гой гой бичлэгүүд их орж байна. энэ хугацаанд гэр бүлийнхнийгаа бас сайн таньж мэдэрээ. Магадгүй таны найз залуу хөдөлмөрч хоол сайн хийдэг хүн чинь билүү? Хоол сайн хэлгээрээ найз залуугаар хувцсыг сайн угаалга. Эмэгтэйчүүд харин 0-ийн өрөөнд орж амсхийх боломжтой. Маш амархан. Уучлаарай би 0 ормоор байна гэд хүүхдээ нөхөртөө төр орхиод 0 дараад дотроос төвжээд 2 цаг алга болчих. Тэгээл гоё. За тэг гэр бүлээрээ нийтээрээ сайхан бүжгэлж бас болно гэртээ. монголчууд дасглаа ингэж хийж байгаа юм байна. мөн <laughs> а залхуурч бас болохгүй. Э, бас антарч үү? За үнэн дээр хийх юм олдохгүй байх юм бол гэртээ ангиж рамаа хандтгэлж болно. Чиний эцгүй би цамцыг чин дэрлэж умтдаа. Энэ цаг хугацаанд би бас гэрээ маш сайн цэвэрлж байгаа. Цэвэрлснийг манд хүндэлж баг заваарч болох хэвээр. Хэрвээ заваарч болох юм бол заваарч болсон өөрөө өөрөө цэвэрлэнэ. Манай гэрт хамгийн их завартуулж байгаа нэг нөхөр байгаа. Тэр нөхөр бол яг одоо сүүгээ гоод унтчихэв. За мөн тэгвэл дархлааг бас юугаар сайжруулж болох вэ гэвэл инээд баяр хөөр тайван байх, стрессгүй байх нь дархлааг дэмждэг юм байна. Тийм ч учраас маш олон үндэсний үйлдвэрлэгчид маань дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэсээр байна үндэсний үйлдвэрлэгч, видео контент бүтээгчид бас энэ дунд дархлаа дэмжих гайхалтай бичлэгүүдийг үйлдвэрлэсээр байна. Жишээлх юм бол Gremix бичлэг хийсэн байна. Mesmerism бас. Hello Bratas. Тэгэхээр миний хамар тэгээ дэрэс нь Монгол улсад жоох онцгой зүйл тохиолдсон ч гэсэн би мэн гэртээ компьютерээ авчирцаа. Тэгэл юмаа эвлүүлээ сууж. Сая манайх анахаа алсад хоёрынхоо шис хоёрынхоо зураг авалтыг хийгээд дууссан байгаа. Хэрвээ та нар YouTube руу орох юм бол хөдөөний айлынхан бас бичлэг хийсэн. Энэ бичлэг бүр онцлогтой. Дархлаагаа яаж сэргээх вэ тухай бичлэг байсан шүү. Молпедиагийнхан карантины үед аав хүү хоёр юу хийж байгаа талаар бас бичлэгүүд оруулж байгаа. Типи топикийнхан бас шинэ дугаарууд оруулсаар бидэнд инээдийг бэлгэлсээр таслаа нэмэгдсээр байна. Бас YCTV-гийн шинэ бичлэг оруулж ийн оруулах оруулахтаа бүр ярилцлага оруулж байгаа шүү. Тэгэхээр сүүлийн үед Монголд бол энэ K-pop гэдэг сэдв бол нилээ хатаагүй сэдв болоод байна. Тэр энэ удаагийн дугаараар бүтэлмэн бол single ads дөрвөн. Сайн бацхан уу? Одоо юу их вэ? Карантинаар хідүүлээ сайхан базье да тий. UB comedy улсын онцгой comedy та бүдэ цахимаар одоо манай хурал шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Сайн байна сайн байна. Орой минь би ингээ зурган дээр өөрийнхөө дансны дугаараа бэлтгэж манайхан сайхан давлгаалаад өгөөрэй. Бүгдээрээ аяа тарга эхлэхээс өмнө ингээ аимснууд бэлдсэн байгаа. 500 төгрөг байна уу энэ аимс аимсныг YouTube мөрөх юм. Цагаан сарын бэлгэж өгөх юм. Цан байцхан үзэгчтэй. Яг одоо Улаанбаатар хотод 22 цаг. Ингээд аахгүй. Ахнаас нь яг нэг тийм ургамлын юм шиг тэр нэг идсэн өвснийх нь хамт хамтагдаад байна. <laughs> Яг Самэц ханыг команд зүсгчтэй энэ 7 оны weekly show гэх юм болсон байна. За гэх гой төвтөндөө ингэж гэх шигтэй. За одоо чи болсон. За одоо би юм. Энэхэн дугаараа та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Positive Mongolis бид нэр бас бичлэг оруулж байгаа. цаг хугацаанд арт иргэд бас үнэхээр мундаг байна. Яаж ийнө гэхлээр гэр орноо маш сайн цэвэрлж ариутгаж гээ. Цэвэрлэгээ маш сайн хийж байна. Жишээлбэл нэг ихч бүр цонхоо гаднаас нугааж шүү. цонх угаахтаа амаараа угааж болохгүй шүү. Цонхоо зөв угаан шүү. Тэгээд энэ цэвэрлэгээгээ сайн хийсэн хүмүүс араас нь өргөжлүүлээд шоудж байгаа юм байна. Дээрээс нь гэр бүлээрээ хамтдаа маш их хоол хийж идэж цагийг өнгөрөөж байгаа. Ой. Ирэмгүй л ажилсаг хөдөлмөрч байгаа гэдгийг бас харж байгаа. А бас сониноос нэрээ миний краш аа болсон байлээ. Тэгээ краш Канада аа болсонд нь баяр хүргье. Төвшөгийн краш хараахан ээж болж амжааг байгаа юм байна. Энэ цаг үед хамгийн гайхалтай сэтгэл хөдлөмж мэдээ нь юу байсан бэ гэхээр яг одоо бидний гэртээ карантинлэгдээд сууж авах хооронд нэгэн гайхамшигтай мундаг хүмүүс нийлээд 30 гаруй сонсогч цагдаа нарыг халуун хоолцоогоор дайлсан байна. энэ хугацаанд та өөрийгөө бас хөгжүүлж боловсруулах боломжтой. Жишээлбэл та юу сурч болох вэ гэвэл Instagram дээрээс та олон зүйлийг сурах болцоо байна. YouTube дээрээс бөөн бичлэг хүсэх юм бол хүснээ сонгоод сурч болно. Бага насны хүүхдтэй хүмүүс Tenukas Mom гэдэг нэртэй Instagram хаягийг дагах юм бол хүүхдэд ямар хоол хийж өгч болох вэ? Хүүхд маань юу идвэл зүгээр вэ? Маш гоё мэдээллүүдийг мэрэгжлийн үнээс авна. Дээрээс нь та бүхэн Халиунагийн маань Instagram-аар зочлох юм бол ямар гоё эмгтээлэг элегантны хувцлаж болох уу дээрээс нь бас гоё соёлоодын тухай хуваалцаж заадаг байгаа. А мөн та дээрээс нь баяр сайхан хаах аккаунт руу орох юм бол баяр сайхан хаах танд англи хэлний pronunciation <laughs> заач өгөхлнэ. Өнөөдрийн заасан гурван үгний дуудлага нь юу байсан бэ гэхлээр Hey good morning guys өнөөдрийн гурав гурлаа харьцуулга амархан заяа. Эхнийх нь mentor, хоёр дахь нь tutor, гурав дахь нь coach tutor tutor tutor tutor tutor Японоор хэлэх нь ер нь амархан юм байна. <laughs> Mentor энэ нь mentor, coach, coach, tutor, mentor, coach. Тэгэхээр энэ мэд чи өдрөө алган та англи хэлний яг наад чиг асуудалтай буруу дууддаг бол дуудлага зөв болгох боломжийг Instagram дээр зааж байгаа. За тэгэд мэдээж make up цахим ном хүртэл худалд ангарсан байна. Наруми маань номоо танилцуулсан байгаа. Дээрээс нь та хүсэх юм бол томьёо, Memo Words, HippoCards, MeLearn бас Mami Office гэмжлийн сайтууд бол аппликейшнүүд рүү орох юм бол та хэл сурах бас боломжтой, бас өөр бусад зүйлсийг сурах боломжтой. Мөрөөдөх хэрэгтэй бүсгүй төрөн бас байгуулга гэдэг нэртэй ТББ гэдэг нэртэй групп ба. Энэ групп руу орох юм бол та бас эмэгтэйчүүд юуг сурж болох вэ? Хүүхдүүдэд юу зааж болох вэ? Бүх мэдээллүүд байгаа. Идрэгийн подкаст дээр шинэ дугаар орсон байсан, Төвшөөгийн подкаст дээр шинэ дугаар орсон байсан. Энэ цаг үед хот маань хөнгөө шахуу нийт энэ тавир маань ийм явж байгаа юм байна. хугацаанд бас урлагийнхан маань зүгээр сусангүй. Урлагийнхан маань бид нарт шинэ клипүүдийг бас бэлэг барьсан. Жишээлх юм бол заяа чи минь яг гэдэг дуугаа гаргасан бол AMC амра шин дуугаа гаргасан. Нэг дуудлах нь яаж хэлдэг юм бол карантин мод гэдэг дуугаа шинээр гаргасан байна. Бас нэг шин дуу гарсан нь OTZ Fall in Love гэдэг нэртэй шин дуу бас гарцсан байна. Мөн энэ гайхалтай дуу цахим орчимд түгээд байна. Айдаа жолооч ах минь дээ За битгий нуугач дээ Гинтээ ууцна хилээч дээ Хаагур явсна яриач дээ Апас энэ цаг хугацаанд манай монголчуудын хийсэн fragile гэдэг нэртэй бүрэн хэмжээний компьютер тоглоом бүтнээрээ гарцсан байгаа юм байна. Зарим хүмүүст маань хоол унднаас хавлаад хэцүү асуудлууд их байгаа. Тэгвэл үүнийг шийдэхэр шилдэг санаа гаргасан байна. яг энэ санааг өөр нэг газар нэг байгуулга нэг орчныхан хийчих юм бол өөрт илүү байгаа ганц нэг зүйлээ тэнцээ хандивлаж болох юм байна. За энэ хугацаанд хоёр заяа маань санаачлаар бусдад уриалсан нэг гайхалтай бичлэг хийсэн байна. Энийг үзье. Бүгдээрээ карантинлэгдээд гэртээ байгаа боловч хайртай хүмүүсээ тэрвэрхийн тулд заавал гараа хариуцж байна. Яса. Аа бүдүүд ахаа. Ярьжсэн яасан гэн. Зайчаар хаалгаад тэгэхэд жоо нэрээс гатах. Дулман юус маань өөрөө анх Алман юус үзмэн юусээ санаа авч исэн. Дипи топин. Модерна гэдэг нэг юм вакцин гарсан. Үйлчлэгээ цэвэрлэгээний ажилтнаа маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэ хамгийн сүүлд нь яг одоогоор өгж байгаа хамгийн сэтгэлээсээ хамгийн шилдэг зөвлөгөөг хайртай хүндээ өгж байгаа нэгэн гахалтай бичлэгийг үзье. Эдгээр гараасан. Таахан үгүй байх болохгүй. Наач юугаа гадаадаа байсан. Коронавирус төсөөлсөн. <laughs> Өгтөө яхан чи. Коронавирус төсөөлсөн. Бид нар яг одоо гэртээ амарч явах үед өөрсдийнхээ өөр хүүхдийг, өөрсдийнхээ хаар гэр бүх зүйлээ орхиод өөрсдөө эрсдэлд оруулаад ажиллаж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Өмнө нь хичээл сургууль орж байгаа, цэцэрлэг орж байгаад хүүхдүүд нь харах хүн байсан байх. Одоо бол бүх юм амарсан байх үед ар гэрээ яаж зохицуулаад биднийг хамгаалахаар ажиллаж байгаа юм болоо гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр бүгдөө энэ хүмүүстээ урам зориг өгөх нь зөв байх. Өө нэр сонноос олонний танил эрхмүүд маань урлаг соёлынхан маань нийлээд лайв хийгээд ярилцлага хийгээд дууд болж байгаа юм байлаа. Тэр бол надад амар таалагдсан. Тэг өнөөдөр мэдээг нэг дуугаар дуусгая. Yeah. Here we go, here we go, here we go. Uh. Let's dance, let's dance. Yeah. Okay. Дэг дүрөнгөх охин чамай. Тэми би хараггүй ёо. байсан юм Тэр чиний царай надад бомж биш Гэрэг тэр дүнцэн сонин биш Надад ганцхан сэтгэх хэрэгтэй Намайг их орхин хэрэгтэй Найз минь чи намайг учил